Тут, тут, тут, тут, тут. Ту-ту, нахуй. Ту-ту-ту. Ту-ту. Да ты хуёк! Еще восемьдесят Ti. Yeah. <laughs>